Fala galera, beleza? Estou é, aqui mais uma vez com um vídeo para vocês. É, muita gente tem me perguntado é, nos comentários e em particularmente como que configura o Daphne para ele rodar dentro do Rocket Launcher e no Hyperspin. Então, eu venho aqui hoje trazer para vocês a, a configuração, tá? Vocês têm que baixar o Daphne eu vou deixar o link aqui na descrição do Defne com com o emulador, com tudo funcionando, tá? Todos os jogos estão funcionando, tá? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que vir aqui em global, emuladores e, e na sua entrada do Defne. Não é o Defne single, tá? É o Defne, tá? Quem não tiver, clica com o botãozinho mais, adiciona ele, tá? e configura desta forma: nome Daphne, o path emulators Daphne, daphne.exe, tá? Este arquivo aqui. Extensão txt, isso é muito importante, tem que ser txt. E o módulo daphne.ahk. Já tem no Rocket Launcher, tá? Procura lá na pasta módulos que vocês vão achar ele, já tem lá é, pré-disponível para vocês, tá? é, adicionem a entrada do Deafening aqui, tá? Um botãozinho de mais aqui. É, home Path, vocês vão botar a pasta Deafening, Frame File, esse aqui que é, o, que é importante, é o Frame File. Essa pasta aqui, ó, Frame File, são vários arquivos TXT, por isso que é configurado o TXT lá no emulador, tá? E dentro deles, você tem ele apontando para a pasta onde está um arquivo e o desbloqueio dele, tá? Essa pasta, pasta aqui é onde fica os arquivos, os vídeos, né? Que ele roda e todas as informações para você poder, poder é, jogar ele, tá? É, outra configuração que vocês têm que fazer também aqui depois que configurou o home path e o frame file, adiciona o, o emulador default Daphne, clica aqui para gerar uma nova uma nova database, tá? Um novo XML e ele vai ter que ficar desta forma assim, ó. Ele vai reconhecer todos os, os arquivos TXTs, tá? Que são os nomes que estão aqui no frame file tá? Se você botar para rodar, ele vai funcionar. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês e mostrar ele funcionando. O Dragon Slayer, por exemplo. Loading complete. rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has enchanted it with treacherous monsters and obstacles. In the mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the dragon's lair. Lead on, adventurer. Your quest awaits. Viram? Esse vídeo foi dele rodando, tá? É, se vocês repararam, dentro dele é, tem uma moldura rodando, isso aí é uma moldura que eu coloquei no, no Hyperspin, tá? Pra tela não ficar muito esticada, né? Porque o, esse jogo foi feito para televisões antigas, então o vídeo fica muito esticado. Então ele fica direitinho dentro daquela moldura ali. E dá pra... o, o vídeo não distorce, né? Mas isso é o de menos. Se você não tiver essa moldura, ele vai abrir em tela cheia da mesma forma e vai funcionar. Tá? É, Para configurar é, créditos, comandos, etc e tal, no Define você vem aqui nesse Define Downloader. Tá? Escolhe o jogo que você quer configurar. Vou fazer o um exemplo no Dragon's Lair e vou vir aqui em Configure. Vai abrir aqui ó, todos os comandos e todas as teclas que estão associadas. Você pode mudar à vontade, tá? É o seu critério aqui. E... Fica ao seu critério. Dá apply e ok. Bom, é isso. Foi um vídeo muito rápido. Eu espero que tenha sido útil. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se foi útil, curte aí, deixa seu like, compartilha e muito obrigado aí pela sua visita novamente. Um abraço.